E aí galera, tudo bem? Meu nome é Matheus, como todo mundo já sabe E eu tô aqui para apresentar meus novos vídeos do canal Estourado Sexta não deu para postar o vídeo por causa de problemas técnicos com a polícia <laughs> Por causa do outro vídeo, quem, é quem sabe deve estar tá rindo agora Mas quem não sabe não vai saber, porque eu não vou falar E é isso aí esse vídeo agora a gente. Quem desafiou foi a Natália, Isabela. E ela desafiou a beber ovo cru. Coisa mais nojenta, credo. Mas vejam aí. Dá uma mexidinha. Espero que não está mexendo. Bom, gente, vocês viram o vídeo? Agora o próximo vídeo. Quem que quem desafiou foi a Giovanna Bonini. E ela desafiou a gente em alguma, alguma loja e quebrar alguma coisa. A gente escolheu a Luval por ser uma loja que vende esse tipo de coisa e, e ser bem no centro. Vejam aí. viram o vídeo? Bom, agora é, quem desafiou esse próximo desafio foi o Valdomiro dos Santos. E ele desafiou a entrar na fonte. A gente fez várias tentativas, mas todas as tentativas ficaram muito ruins. A gente só colocou um pedacinho do vídeo só para mostrar que a gente cumpriu o desafio. Vejam aí. É isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, muito bem, parabéns pra vocês, os meus fãs, né? Quem não gostou, foda-se, eu quero que morra de AIDS, de b-bola, de foda-se, entendeu? É, mas é isso aí, curtam, comentam, façam tudo o que quiser, fazem o que vocês quiserem, tá bom? todo domingo vídeos novos. Vejam aí.